वाचिंग घमासान का बॉलीवुड मसाला और आज के बॉलीवुड मसालों में हम बात कर रहे हैं मलाइका अरोरा खान की जो कि एक्टर सिंगर और डांसर हैं साथ ही साथ ये टेलीविजन प्रेजेंटर भी हैं और इनके गाने छैया छैया और मुनी बदनाम हुई जैसे आइटम सॉन्ग्स के लिए ये काफी फेमस है और इनकी हॉटनेस भी किसी से कम नहीं है तो हम आपको दिखाने जा रहे हैं मलाइका अरोरा खान के कुछ हॉट बिकनी फोटो जिनमें वो बहुत ही हॉट नजर आ रही है はい。